hi YouTube hi viewers hi Dailymotion कैसे हैं सब आप देख रहे हैं हाउ टू माजिद चैनल और मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली तो आज का जो हमारा जो वीडियो है इसमें हमने जो डिस्कस करना है पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैनल को क्रिएट कैसे करना है उसके ऊपर हमने सेटिंग्स वगैरह और उसके रिलेटेड जो भी मोनिटाइजेशन हमने इनेबल कर ली थी तो इस वीडियो में जो हमने करना है इसमें हम ये करेंगे कि मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो आपने लेनी कहाँ से है मैं अभी इसको तजुर्बा कर रहा था तो मैंने जो P S L official song है वो मैंने यूट्यूब से उठाया है और डिनी मोशन पर अपलोड कर दिया है तो उसका मुझे अभी तक कॉपीराइट नहीं जस्ट मैंने उसमें अपना लोगो लगाया और थोड़ी सी उसमें साउंड का इफेक्ट मारा है बस तो अब तक मुझे कॉपीराइट नहीं है मैं दिखा भी देता हूँ लाइव ओपन करूँगा वो मेरे इसी अकाउंट में था तो मुझे कॉपीराइट नहीं आया इधर इतना इशू नहीं है मुझे इसके नहीं पता प्राइवेसी पॉलिसी मैंने रीड नहीं की आप इधर रीड कर सकते हैं इजीली तो मैं भी अगर इसमें कोई हुई डिफ़िकल्टी तो मैं आपको बता दूंगा बहरहाल आप इधर इजीली अर्क कर सकते हैं और सिंगल क्लिक में इसका मोनिटाइजेशन एनेबल हो जाता है इधर सिंपली जाएंगे मीडिया और वीडियो में तो मैं दिखा देता हूँ ये देखिए मैंने P S L official anthem song है मैं इसको प्ले भी कर दिखा देता हूँ हल्का सा करूँगा विदाउट वॉइस क्योंकि कॉपीराइट आ सकते हैं मुझे साउंड का देख सकते हैं इसमें वही लोगो आ रहा है जैसे मैंने ये इसमें जो रिमूव किया है सब्सक्राइब और जिसके उसका लोगो लगा हुआ था और यहाँ पर ये जो मेरा अपना लोगो शो कर हो रहा है वो मेरे वाटरमार्क लोगो है जो मैंने आपको बताया था इधर आप वाटरमार्क लोगो शो कर सकते हैं देखें साउंड भी हल्का सा सुना देता हूँ आपको ये देखें तो वही चीज़ ही है सारा मैंने तीन मिनट चौबीस सेकेंड का वो मैंने वहाँ से उठाया है और इसको मैं अपना अपलोड कर दिया है तो अभी तक मेरा जो कॉपीराइट नहीं है तो फोर व्यूज़ मैंने कल ही किया है तो इधर अच्छा है ट्रैफिक वगैरह भी और ये भी मेरा एक सौ दो दिन पुराना ही चैनल है तो आप इसके ऊपर आएँ और वर्क कर सकते हैं तो वीडियो आप लें अगर आपका चैनल किसी से रिलेटेड है अगर आप सॉन्ग्स के ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हैं तो आएँ और इधर यूट्यूब में ऑप्शन आता है क्रिएटिव कॉमन का वहाँ से आप सॉन्ग उठाएँ ताकि वो लाइसेंस भी री यूज़ होता है ताकि आप वो ले सकें तो मैं दिखा देता हूँ आपको इधर क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन आएगा अभी इधर इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं सर्च करें मैं सॉन्ग्स ही सर्च करता हूँ क्योंकि सॉन्ग्स का सबसे ज़्यादा कॉपीराइट आता है तो मैं इधर से फ़िल्टर लगाऊंगा ऐसे क्रिएटिव कॉमन का तो ये मेरे पास जो सॉन्ग्स आ गए मैं इसे री अपलोड कर सकता हूँ डेली मोशन पर यूट्यूब की पॉलिसीज़ कुछ काफ़ी चेंजेस हैं इसमें इस वजह से हम इसके ऊपर नहीं कर सकते पर डेली मोशन में हम एक ही क्लिक से एड्स को एनेबल कर सकते हैं मोनिटाइज करवा सकते हैं अपने कंटेंट को अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं तो आपके लिए कोई इशू बात नहीं बहरहाल अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग उठाएं और जैसे टॉप टेन चैनल बना लें टॉप टेन सॉन्ग्स का वो माशूक बना के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं पर नाइन्टी मिनट से ज़्यादा आप वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं फर्ज करें इधर से मैं कोई भी सॉन्ग उठा लेता हूँ छोटा हो या जल्दी से अपलोड भी हो जाए चलिए यही मैं कर लेता हूँ ये आपके सामने ही मैं डाउनलोड करूँगा इसको तो जैसे हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ आजकल ज़रा बल्क अमाउंट में डाउनलोड करने के लिए तो आप भी कोई भी कर सकते हैं आप आई के लिए डाउनलोड कर लें तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए इधर मैं सिंपली इसकी पेज एस करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ये डाउनलोड हो जाए तब तक हम वेट कर लेते हैं उसके बाद हम आपको अपलोड करके भी दिखाएंगे ये मैंने क्रिएटिव कॉमन से वीडियो उठाया है इसमें हल्का सा मैं एडिटिंग करूँगा अपना लोगो शोको लगा कर और दोबारा इसे री अपलोड कर दूँगा तो ये सॉन्ग हमारा तब तक हो जाए डाउनलोड तो तब तक हम कर लेते हैं वेट सॉन्ग डाउनलोड हो जाए हमारा तो गाइज हमारा ये वीडियो जो है वो हो चुका है डाउनलोड तो हम इसको सिंपली करते हैं ओपन इसका फोल्डर फाइल लोकेशन करता हूँ और ये हमारा सॉन्ग आ चुका है तो इससे मैं ले जाता हूँ वीडियोज़ में इधर पेस्ट करते हैं उसके बाद हम जनाब इसको करेंगे थोड़ा सा हल्का सा एडिट तो मेरे पास एट भी इंस्टॉल है और नाइन भी इंस्टॉल है नाइन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एट से मैं इसको थोड़ा सा आपको एडिटिंग करके दिखा दूँगा तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम चेंज क्या करेंगे आप जिस चेंज करके इसे अपलोड कर सकते हैं मैं इसे इम्पोर्ट मीडिया करता हूँ तो वीडियोस में सिंपली ये सॉन्ग पड़ा हुआ है ये देखें पी एस एंथम ये मैंने एडिट क्लियर कर रखा हुआ है एडिट हल्का सा यानी कि जिसमें इसमें लोगो लगाया और यही चेंजिंग मैंने की है इसमें भी आपको ये बताऊँगा दिखा कर चेंजिंग मैंने क्या की है क्या करता हूँ चेंजिंग है इसका जो लोगो आएगा अभी शुरू में इसका जो अभी शुरू में लोगो आएगा और दिखा देता हूँ ये जो लोगो आना है अभी ये मैं कर दूँगा रिमूव ये देखें और यहाँ से जो मैं करूँगा इसको स्प्लिट और ये देखें इसको मैं कर दूँगा डिलीट देखें फिर यहाँ से सॉन्ग यहाँ से शुरू हो रहा है ये भी मैं कर दूंगा इसे ये जो एंट्रो वगैरह आ रहे होते हैं इसको मैं कर दूंगा यहाँ से मेरा सॉन्ग शुरू होगा यहाँ से तो इसको मैं कर हूँ जैसे भी डिलीट और ये आ गया अब मैं लगाऊंगा अपना लोगो ये देखेंगे अभी इधर इसका लोगो शो हो रहा है यहाँ पर तो मैं भी इसको इधर से लगा दूंगा इधर और सब्सक्राइब बटन लगाना है अभी तो कहाँ से लगाऊंगा सब्सक्राइब बटन तो सब्सक्राइब बटन एक अच्छा सा दे लेते हैं जैसे तो सब्सक्राइब बटन हमारा जो है इधर होता है फॉलो चले ये लोगो हम इधर लगा लेते हैं हमने लोगो इसमें प्लेस कर दिया है उसकी जगह और ये सॉन्ग मैं पूरा प्ले करूँगा अभी ये देखेंगे ये सॉन्ग पूरा इसी तरह चलेगा एंड तक और ये पूरा यहाँ तो एंड होता है अब जहाँ इसका मैंने एंड देखना है एंड इसका कैसा है तो ये देखें इधर तो इधर हम इसे कर देंगे और या और इसका हमने वो भी उतार दिया है ये जो हम दोनों ये चीज़ें हैं इसको कर देंगे इसको सबमिट करेंगे और ये डिलीट तो ये ना हमारा इतना सॉन्ग हम करेंगे इसके ऊपर डेलीवेशन पर अपलोड इसको हम जैसे करते हैं प्रोड्यूस ये जस्ट मैं फोर पे ही मैं करूँगा क्योंकि मैं जैसे ट्रायल कर रहा हूँ कि आप इसमें कम से कम सेवन ट्वेंटी करें ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग आपका सॉन्ग चले उसके भी व्यूज़ भी लेने और हमने उसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा लेके आना है इधर मैं इसी सॉन्ग का नेम करता हूँ कॉपी और इधर करते हैं पेस्ट और इसे हम ले लेते हैं वीडियोस में ही तो रिकॉर्डेड वीडियो में आ जाते हैं और सेव फिनिश करते हैं इधर ये अभी रेंडिंग हो जाएगा तो फिर हम इसे अपलोड करके दिखा देते हैं आपको डेली मोशन पर ही मैं अपलोड करूँगा चलिए वेट करते हैं ये वीडियो रेंडर हो जाए तब तक मैं कर लेता हूँ इसको पाउस तो गाइज वीडियो जो हमारा है वो रेंडर हो चुका है तो देखते हैं इसका किस तरह का व्यू आता है अभी ये देखें ओपन हो गया है ये कुछ इस तरह प्ले होगा और ये सॉन्ग प्ले हो गया और ये देख सकते हैं तो अभी हम इसे करेंगे क्लोज इधर से और हम जाते हैं डेली मोशन पर सीधे से और इसे करेंगे हम अपलोड तो वीडियो पे जाते हैं यहाँ से ये आप देख सकते हैं हमने डेन में वीडियो अपलोड कैसे करनी है और ये अपलोड ड्रैगन ड्रॉप और ये रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर आया था हमारा और इसमें ये सॉन्ग है इसको आप ये अगर five sixty three M B गया और अपराध जो तो अब इसे सॉफ्टवेयर एक हैंड ब्रेक इसे हम प्रेस कर सकते हैं हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर है ये ये हैंड ब्रेक गाड़ी वाली नहीं है ये एक सॉफ्टवेयर है फाइल को कम करता है तो अभी मेरा ख्याल है ये सिक्स परसेंट चले इसी स्पीड को हो रहते हैं जैसे हो रहा है अपलोड बहर आप इधर से इसको सिंपली इधर आप ओपन करें फाइल को जो भी आपकी फ़ाइल हो फर्ज करें ये वाला फ़ाइल है हमारा मैं इधर से देखता हूँ ये और इसको आप ब्राउज़ करें नेम जो आपने देना हो मैं यही दूंगा नेम और ले आता हूँ मैं करता हूँ सेव तो इधर से आपको क्वालिटी है आप जो आपको चाहिए टेन एटी चाहिए और मेरा फोर एटी है तो फोर एटी करूँगा और यहाँ से स्टार्ट इनकोड करना शुरू कर दूँगा तो देखेंगे इधर से इसने कंप्रेस कर देना है अगर हमारी फ़ाइल होगी तकरीबन ये फ़ाइल है तकरीबन हमारी जो फ़ाइल बनी है वो एक जो फ़ाइल है तिरसठ एम की है तो ये इसे शॉर्ट कर देगा 40 35 यहाँ तक ले आएगा और जल्दी हमारा जो होगा प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा क्योंकि अपलोडिंग में अभी स्पीड अच्छी बड़ी चाहिए होती है तो उसमें मसला आ रहा होता है तो ये भी फिर भी अच्छी स्पीड आ रही है चलो हम इसके ऊपर करेंगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी हम इधर से उठा लेते हैं ये मूवी सॉन्ग दो सतारह है या इसका जो लिरिक्स शीरिक्स है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर से देखते हैं इसमें और क्या इसने ऐड किया हुआ है मूवी सॉन्ग ये वाला है और ये बड़ा जो भी इसने लिखा है हम इस तरह इसको करने इधर कॉपी और पेस्ट कर देते हैं और जो है अपने टैग लगा देते हैं इसमें आप देखेंगे टैग्स उसने क्या क्या लगाए हुए हैं तो सॉन्ग हमने ओपन किया हुआ है ये अपने सोशल ब्लेड इंस्टॉल किया होगा अपने एक्सटेंशन वगैरह में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने कर दिया है movie song Nepali film new Nepali song तो इस तरह का आप इसे करें अपलोड ये हम इसको करते हैं नेपाली सॉन्ग पर लिखते हैं क्योंकि हमारा सॉन्ग है आपका जो चैनल होगा उसका आपने टैग लगाना ताकि सर्च में भी ब्रांड बने वो और नेपाली सॉन्ग है ये तो मुझे नेपाली का नहीं पता हम नेपाली सॉन्ग हम सिंपली टाइप कर देंगे नेपाली सॉन्ग्स टैग लगा लेते हैं और इसमें दस टैग आप मैक्सिमम लगा सकते हैं तो नेपाली फ़िल्म का भी लगा लेते हैं तो और इसमें उसने क्या टैग यूज़ किया हुआ है जैसे ही हम देखेंगे और इसमें उसने किया है रेखा आर्यन नेपाल जैसे हम करते हैं कॉपी ये कोई अच्छा एक्ट्रेस वगैरह होगा चलिए हम इसको हम जैसे पेश कर देते हैं और इसका थोड़ा सा साउंड इसका ये भी एडिट कर देते हैं जैसे ये लास्ट वाला हम ये उड़ा देते हैं चेंज करें और ये हमारा है जनाब म्यूज़िक है चलिए म्यूज़िक में हम आ गए और ये कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई एडवांस में और क्या हम बाकी हमारा ठीक है बेसिक पे जाते हैं ये इतना ही हमने इसके ऊपर करना होता है और मूवी सॉन्ग्स में और हम इसमें टॉप वीडियो लगा देंगे और ये भी कोई अच्छी एक्ट्रेस वगैरह होगी और ये हम इसे करते हैं कॉपी और ये भी तो पेस्ट कर देंगे और प्लस एंटर ये हमारा चार टैग लग गए अभी हमने और एक टैग लेना है जैसे ये भी जो है ट्यूब बड़ी का एक्सटेंशन है इसमें भी आपको पता चलते हैं इसके कितने व्यूज़ हैं ये बड़ा एनालिटिक्स के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है नेपाली फोक ये भी अच्छा एक टैग है जैसे करेंगे कॉपी और इधर हम कर देंगे पेस्ट इस तरह के आपने टैग इसमें एंटर कर देना है जब मैं छः टैग्स मैंने इसमें कर दिए अभी अपलोड हो रहे तब तक हम करते हैं वीडियो को पॉज और वेट करते हैं जैसे ही अपलोड होगी हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है वीडियो तो तेरह मिनट का पहले ही हो चुका है तो हमने मैक्सिमम फिफ्टीन मिनट तक जाएंगे इस वीडियो में तब तक हम करते हैं वीडियो को पॉज तो गाइज हमारा जो वीडियो है तकरीबन अपलोड हो चुका है देखते हैं नाइन्टी एट परसेंट पर पहुँच चुका है और इसमें अभी एक मिनट में नहीं उसने कहा चलो एक मिनट वेट कर लेते हैं और वीडियो अपलोड होते ही हम इसको करेंगे पब्लिश और करेंगे पब्लिक में आप इसमें अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हैं कोर्सेज वगैरह बनाते हैं तो आप ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं अगर कोई आपका अडल्ट कंटेंट है या आपका कोई कोर्स वगैरह है या कोई आपका कोई प्राइवेट वीडियो या फैमिली मेम्बर्स का है तो इस पर अपलोड कर करके उसे पासवर्ड दे सकते हैं जब उसके पास पासवर्ड होगा वही इसको ओपन कर सकेगा तो देखिए हमारा जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी और चूज़ कर सकते हैं और प्लेलिस्ट आप बनाएं इसकी मस्ट बनाएं प्लेलिस्ट आप इसकी और प्लेलिस्ट बनेगी यहाँ से तो हम इसको करते हैं डन हो गया हम इसको करते हैं पब्लिश ये हो चुका है पब्लिश डन प्रोसेसिंग हो रहा है इधर अभी डन आ जाएगा तो पब्लिश हो चुका है मेरा ख्याल है और हम इसे करेंगे वीडियोस में और ये देखें हमारा आ चुका है और ये देखें डॉलर का साइन भी इसमें आ चुका है और अभी में से हम अब प्ले करके देखते हैं तो ये देखें ना आप वॉच ऑन साइड करते हैं हम इसको और इसमें जो सॉन्ग होगा देखें इस तरह ये प्ले होगा आपका सॉन्ग लोग दूसरा आ रहा है देखें इसकी ये क्वालिटी है आप जैसे चेंज वगैरह भी कर सकते हैं मैं फोर एटी पे ले लेता हूँ सिंपली तक मैं वो ये देखें हमारा सॉन्ग जो है प्ले हो रहा है बगैर किसी वन मिनट्स में पहले मैंने इसे अपलोड किया है और ये देखें इसका कोई है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये साउंड दिखाऊंगा क्योंकि तरह अभी तक मैं मोनिटाइज हो रहा है आपके सामने ही मैंने अपलोड किया है और ये कोई कॉपीराइट पीरियड नहीं आ रहा है हमने क्रिएटिव कॉमन से वीडियो उठाया क्योंकि इसका लाइसेंस था री क्रिएटिव कॉमन का जो लाइसेंस होता है वो दिखा देता हूँ किस तरह का होता है creative common attribution license reuse allowed लेकिन हम इस सॉन्ग को री यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में तो इसका कॉपीराइट नहीं आता यूट्यूब पर भी नहीं आता बहरहाल वो उसके कोई वीडियोस अगर अपडेट हो चुकी हैं तो इस वजह से हम नहीं कर सकते जिस वजह से पकड़ा जाता है तो हम सिंपली डेली मोशन से वर्क ले सकते हैं ये देखें हमारा वीडियो जो है तो आज तक का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक है और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा